Uy, gusto ko pagising na. Ilang alarm na to. Ayoko oh. po. Kaba, ang dami ko na kayang nagawa. Hey, Dami Joe, palitan mo yan. Ano? Sugot ka! Ito na, sasagot na! Nung Nangubarasya ka talaga, eh, no? Bakit ba? Yung karton ba yung susuot nyo? Di ba yung face shield naman? Yung laman? Ano? Sagot! Eh, sige po, kanta ko na lang po, ma'am. Pasensya na po. Oops, maha, wait, oops, ako tuluyan. Saka, sila ginawa idol. Maha, wait, oops. Eh, maso just kasi daw between guys. My heart was his love each day, oops. Uy, yun yung comment sa video natin, no? Sabi ba naman? Ang video naman ng kambal na to, pati TikTok si Mama Sigan. Nakakagaling ako punta na sa aking Facebook. Nalatapos sila ng email. Re-replyin ko yan. Re-replyin ko yan. Re-replyin ko yan. But in a gentle way. Saka pag-replyin natin. Hmm? Sigan mayroong batas. Awal ka ng judge. Awal ka ng bash. Minute me. Life is short, so enjoy life with the fullness. Hashtag YOLO, hashtag dream house, dream crush, hashtag ghost, choreography, shopping galore. Life is short, so use it to glorify God to the fullest. Sana all, ito ang dream ko. Big brother? No, it's big father. Ay, ako gusto mo magtago ko. Sa'yo, sa'yo na yun! Kapit ang isa, dalawa,